بسم الله الرحمن الرحیم آیا شما می که گذشتگان راه حق و یا صحابگان کرام با دیدن قبرستان چنان گریه می کردند که ریششان از آب چشمشان تر می شد بدانید ای مردم نادان فراموش کنندگان الله بدانید مردن حق است аз куҷо медонед ки имрӯз рӯзи охирони ҳаётатон аст ба худ суол кун имрӯз ту чӣ кор анҷом додӣ ба нафъи дуньёи абадият ту чӣ анҷом додӣ то ки ба биҳишт равӣ ту чӣ кор кардӣ барои овардани розигии аллоҳ ҳар чӣ барояд аз охират ёдрас мекунанд аммо ту ба он гӯш додан намехоҳӣ аз тарафи дигар ба худат нигоҳ кун бубин ба кӣ монандӣ ҳаёт мисли сифр бемаънӣ аст агар дониш сифр бошад ёдоварӣ ба дили зинда таъсир мебахшад аммо дар мавриди дили мурда захм ба дили мурда дард намеоварад Ibn Al-Qayyum rahimullah